натрийдин хлоридинин эритмесинин чөйрөсү натрийдин хлориди күчтүү туз кислотасынан жана күчтүү негиз натрийдин гидроксидинен пайда болгон туз пробиркага натрийдин хлоридинин эритмесинен куябыз бир нече тамчы күлгүн көк түстөгү лакмустан тамызсабыз лакмус өңүн өзгөртпөйт байкагандай эле натрийдин хлоридинин чөйрөсү нейтралдуу натрийдин хлориди гидролизге учурабайт